Ευχαριστώ κύριε Ταφ. ονόματος της Γκουε, ο κύριος Χουντής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλώντας από το βήμα του μόνο άμεσα εκλεγμένου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, αλλά κυρίως τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Κύριε Επίτροπε, πιστεύετε ότι υπάρχει δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα? Είναι δημοκρατία να αναβάλλετε το Eurogroup διότι λέει δεν έχουν έρθει ακόμα οι γραπτές δηλώσεις των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου όταν αυτά τα κόμματα δεν εκπροσωπούν πια τον ελληνικό λαό αλλά και οι αρχηγοί τους ούτε καν τα κόμματά τους που διαλύονται. Είναι δημοκρατία κύριε Επίτροπε όταν οι Έλληνες βουλευτές καλούνται μέσα σε ένα απόγευμα να μελετήσουν 750 σελίδες του μνημονίου που επιβάλλετε εσείς μέσα σε μια Αθήνα που έχει κατακλειστεί από χιλιάδες εργαζόμενους και πνιγμένους στα δακρυγόνα για να καταλήξουν σε ένα μνημόνιο καταστροφικό για την Ελλάδα. Είναι δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τηρείτε την κοινοτική νομοθεσία. Όταν οι επίτροποι, όταν εσεί μέσω τη Τρόικα επιβάλλετε και ζητάτε την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την κατάργηση του εργατικού δικαίου, απαντώντα ο κύριο Άντορ σε σχετικό ερώτημα ότι είσαστε ειδική κατάσταση. Είναι δημοκρατία όταν την Ελλάδα την κυβερνάει η Τρόικα, οι διάφοροι γκαουλάιτερ του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και τη δική σα και οι Έλληνε επίτροποι και οι υπουργοί μοιάζουν υποτακτικοί. Είναι δημοκρατία όταν δεν ρωτάει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χουντή. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει εξ ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Απουσιάζει. Ωραία. Τότε Μαρλένερ για τους μη